こんにちは、粟田洋介です今日のビデオでは色彩感覚を養う方法についてお話ししたいと思います私は絵を描いていて色彩感覚を養おうと思って絵を描いたわけじゃないんですけどでも絵を描く段階でどうやったのかなっていうことをちょっとまとめてみたやり方をお話ししたいと思いますこれからお話しすることの目次です 1番日常で色合わせを意識する2番自然をヒントにする3番固定観念を捨てる4番色の種類を知るです1つ目が色合わせなどを試す方法ですね少しずつチャレンジしていくっていう感じですね例えば今までやったことのない色合わせとか使ったことがない色とかを自分が心地いい範囲でこれがいいなって思うそれが感覚ですからその範囲で 少しずつ新しい色に挑戦してみるというやり方ですねいきなり自分の感覚にないほどのものをバーってやっちゃうと訳が分からなくなるので自分が心地いい範囲であこれ面白いこれ面白いこれ面白いって言ってるうちに最初は組み合わせられなかった色が組み合わせられるようになってくるとか <laughs> そういうことですね2つ目が日常で色を意識するということですね普通になんか街を歩いてたり電車乗ってたりする時に 看板とかポスターの色合いとか建物の色合いとか景色とかでなんか色が目についたらそのそういうのを意識してみるということですねあとは服とかアクセサリーとか何でもいいんですけど身につけるもの服を着る時に今日はこの色合わせにしようとかっていう感じで多分皆さんそれやってると思うんですけどなんかいつもにはない色とかをちょっと入れてみるとかということですね。 美容院とか行くとファッション誌とかを読んでるんですけど1冊に1つか2つなんか面白い色合わせがあってこれ後で使ってみようみたいに思う時があって日常で結構色を意識してみると面白いと思います3つ目が自然をヒントにするということですね私個人の意見なんですけど自然の色合わせにマッチしないものはないと思っています わかんないけど人っていうのは原始人の時から自然を見てて空の色とか虫の色とかお花の色とかそういうものを見てこれが色合わせだって自然になってきたと思うんですだからこの色合うっていうのは多分自然から来てるっていうのもあると思いますその証拠に証拠とかって言い切れないけどその国によって色合いって違うじゃないですか ぱり日本の色合いっていうのは日本の植物とか空の色とかなんか合ってるんですよね似てるっていうかであの別の国になるとその地域とかに生えてる植物とか熱帯地方だと熱帯魚の色とか鳥の色とかそういう色合いと似たものを多くの人が心地いいって多分感じてるんだと思うんですけど服とか絵画とか何でもいいんですけど日常に 多く取り入れているのではないかと思いますあと夕日とか朝焼けあの色は紫とかオレンジとかなんかなんかいろんな色があるんだけどマッチしてるじゃないですかそういうの見てるとなんか色彩のセンスにも役に立つんじゃないかなって思いますいや絶対に役に立ちますこれはで4つ目なんですけど固定観念を捨てるということですねこの色とこの色は合わないって決めつけちゃうと合っているのに 感覚でこれあって素敵だとか思えないで合わないっつってポーンって、なっちゃうんで感覚が死んじゃうと思いますそこで感覚で物を見れなくなっちゃうってことですねなのでさっきもお話ししたんですけど世界中で使っている色合わせっていうのに親しんでいるもうなるべく多くの例えば中東とかで使っている色とか南米とかで使っている日本の色とかあると思うんですよ いろんな色がある組み合わせがあってそれが合ってるってそういうあこれ綺麗とかかっこいいとか何でもいいけど自分でその感覚で感じるっていうことが大事だと思います今までもしそういうあこれが合わないこれが合わないとか感覚的に気持ち悪い色合わせだったらどうなのか分かんないですけど例えばピンクとグリーンが合わないとかって私は合うと思うんですけど合わせ方によって変わってくんですねこの 色のトーンとか深さとかあとはどういうふうに入れるとか色の割合とかこっちを多くする少なくするとかあと他にどんな色が使われているかとかでもその色合わせが合う合わないは変わってくると思うんですけど決めつけるとそこで広がりがストップしちゃうので感覚を殺してしまうんじゃないかと私は思うので固定観念を捨てるということですね4つ目なんですけど色彩理論を知るということですね 色彩理論という言葉が難しいけど色彩理論って別にそんな難しいことじゃなくて色があってでこの色はこうでこうでこうでってだけなんで大雑把に私は大雑把な性格なのでパーってこえて細かいことがあるんだけど面倒くさいですよねあとは色の種類ですね絵の具でも 例えば黄色とか赤とか青とかグリーンとかいろいろあるけど同じ色なのに同じ例えば青なのにもうすごいいっぱい種類の青があるじゃないですか。でなんでこんないっぱい種類があってっていうかその違いみたいのが感覚的に分かるようになると同系色を使う時でも違う色と合わせる時でも微妙な違いが大きな違いになるんですよね。 色の名前を覚える必要はないんですけど色の違いを感覚的に分かるようになるっていうのが大事だと思います。あとはそのさっき言った色彩理論にちょっと当てはめると青でもグリーン系に寄ってる色とか赤系に寄ってる青とか理屈で分かるのもそうだけど感覚的にも使ってるうちに分かってくるので色の種類を知ることっていうのも大事だと思います。 こんな感じでとりあえず思いつくのがこの4つだったんですけど自分が好きな色を使うっていうのが大事で色彩感覚が豊かになってくると好きな色の種類とかも多分増えてくるんじゃないかと思います好みの色っていうのはその時の気分によっても変わるしあとは時期的な自分のブームみたいのもあって面白いと思います やっぱりあの理屈でこれは何系の色だからどうのっていうのが楽しい人もいるかもしれないんですけど私の場合はやっぱ感覚的に色が分かる方が全然楽しいですね好きな色合わせでこうやってパーって重なり合うのを見るだけでエキサイティングな音楽が流れた時に感じるようななんかイエーイみたいな感じがする時があります別に音楽が流れるんじゃなくてなんかその色を見てイエーイって感じなんかよく よく私の作品見て元気が出たって色が色合いが元気が出るみたいに言ってくださる人いるんですけどそれがまさにそういうことなんじゃないかなって思います。というわけで色彩感覚の養い方のまとめですね1つ目が日常的に目につく色を意識してみるということと2つ目が自然をヒントにするということですねで3つ目が固定観念を捨てるということですねで4つ目が 色の種類を知るということですね是非この4つを楽しみながら試してみてください今後は今話した方法をもうちょっと具体的に説明するようなビデオも作っていきたいと思うので是非興味のある方は楽しみにお待ちくださいでちょっと私のことを話したいと思うんですけど大学で美術を勉強して3年目ぐらいの時かな自分の中で常識外れだと思っていたような 色合わせに挑戦してそれを絵で絵を描いてその絵の色をですね常識外れな色をかっこよく取り入れていくみたいな組み合わせていくみたいなことをコンセプトに絵を描き始めていまだに色を使うの好きなんですけど、まあ、今は結構無難な色を合わせたりとかもしてますけどなんか色彩感覚ってもう25年とか経っても なんか進化し続けてるような気がします未だに知らない色合わせとかあの気づいてない素敵な色合わせが多分あるんじゃないかと思ってこれからもまたどんどんそういうもん自分で作っていけたら楽しいなと思っていますで色に興味持ち始めたのは多分なんか10代の時とかあのファッションとかに興味を持ち始めるおしゃれをしだす頃みたいな時になんか服とかの色合わせに興味持って確かそんな感じだったかもしれないですね で服の色合わせとか言っても今日はあのこんなグレーな無難なものを着てますけどあこれ自分でデザインした T シャツでスーパーダブルメンバーガーっていうなんかくだらない絵なんですけど別になんか普通の色合わせのシャツを今日は着ていましたなんかついでに紹介しちゃいましたけどというわけで今日は色彩感覚を養う方法でした今後も色合わせについてちょっと具体的に説明したビデオを作っていきたいと思うので チャンネル登録とかをしていただくとお見逃しがなくて良いのではないかと思いますのでよろしくお願いいたしますというわけで最後までご覧いただきありがとうございますまた次回お会いいたしましょうさようなら